Cal com a Vella és un edifici de Balaguer acabat l'any 1921 i considerat de transició entre el modernisme i el noucentisme que avui en dia, i en especial aquest pont i mesos d'estiu, s'ha convertit en un allotjament turístic per les famílies i turistes que visiten la capital de la Noguera. Ara acaben de marxar els raders turistes, que era una família valenciana que ens ha llogat la casa aquest cap de setmana del, del 15, la segona part del pont, per entendre'ns, perquè no hem tingut el pont un mateix grup, sinó que hem tingut diferents grups, i fins avui ho hem tingut eh, tot ple. També és veritat que els dies que falten per acabar el mes no tenim eh, l'ocupació plena, però almenys els cap de setmanes i els ponts han tingut molt bona ocupació. La comarca ofereix un gran ventall d'activitats molt diverses que els visitants desconeixen i que agraeixen molt ser informats en la seva arribada. Una de les activitats que triomfen més és el Congost de Montrevell, però no només el Congost, sinó que el que volen és fer activitats de senderisme per tota la comarca. O sigui, tenim una comarca de Balaguer amunt plena de corriols i de camins per eh, caminar. I després també tenim eh, d'altres perfils eh, que ens demanen, per exemple, anar a visitar eh, els cellers del Costes del Segre i fer tastos de vins i activitats ja més de tipus gastronòmic, de tipus cultural. La casa ha acollit tant turistes del país com d'altres nacionalitats com holandesos, alemanys i belgues, majoritàriament famílies que buscaven un tipus d'allotjament més familiar.